Bueno, buenas tardes. Em, quería contarles que no es esta presentación primero para this presentation is not no, no, not to set high expectations. This is not a technical expectations as how as to how these work. de la red y de la constelación. más bien contarles en qué está interesado ISOC, cuáles son las preocupaciones que tiene y las oportunidades que vemos para que los que también lo ven con interés, se acerquen a ISO para, para trabajar con nosotros y analizar juntos el impacto. Hay un paper que está terminando que tiene en detalle las cosas que voy a presentar ahora, ¿no? Es un paper que se creó en reuniones con, Starling, con cada uno de los proveedores de, de este servicio y mm, con consultas a la comunidad y ahora está en la etapa final eh, de publicación, así que lo van a ver publicado pronto. Eh, van a poder ver ahí más o menos lo mismo que yo voy a presentar acá, pero el objetivo es que sea un primer documento de trabajo para ir profundizando y tener una posición un poco eh, más sólida y formada Eh, information both to take advantage of this and to use it in those places where this is a great addition and also to pay attention to the potential complications not to block this but to try and avoid or reduce the impact as far as possible eh, at ISOC, every year we select eh, just a few projects between eight to ten projects depending on the year tratamos de, concentrarnos en cosas que nos parezcan realmente importantes, ¿no? Y, esto parece un, un tema más, porque ISOC, habiendo tantos temas interesantes en Internet, eh, lo considera entre las ocho o diez cosas más importantes para el año. Bueno, eh, creemos que, es un cambio muy disruptivo el servicio de eh, con Muchos aquí estamos eh, servicios satelitales, operamos redes con servicios satelitales. Ustedes recuerdan eh, los que usaron servicios satelitales que un ping a cualquier lugar eran más de 500 milisegundos 500 y eh, hablar por teléfono era, o hacer Skype o cualquier servicio de voz, era esperar, eh, porque tardaba en llegar lo que decíamos, si tratábamos de una conversación como tenemos habitualmente, eh, había un montón em, de, cosas que el delay, que la latencia afectaban a la calidad de la, experiencia de Internet, que hacían que eh, no fuera tan conveniente para Internet, mucho menos ahora, ¿no? Para eh, Internet, eh, Imposible los, eh, La razón es que cuando los, satélites que usábamos, los satélites satellites that eso es para 13,000 kilometers away. That was for the satellite to go to y the same poner pensamiento ocupado por la gravedad de la Tierra va a la velocidad justa para no tener que gastar combustible para ir. tratando de alejarse, pero por otro lado, eh, va justo a la velocidad que hace que nuestra antena siempre lo vea en el mismo lugar. Está, perfectamente alineado y en un lugar que no tiene que gastar combustible para reposicionarse. Eh, eso está muy bien, pero son mil kilómetros que tiene que volar un paquete kilometers that a packet needs to fly before reaching the other end. So it ruins many internet Esto, services. Of course, eh, this siempre fue un was always reconocido y se trató desde hace mucho was acknowledged and for a long time people tried to eh, use lower orbit satellites with uh, a range of successes. And for many eh, things, They work, okay. Uh, the lower satellites have to go faster to make up for de, estar más cerca de la Tierra, sufrir la el hecho de que vayan más rápido hace que el satélite se mueva, el satélite va, a pasar por arriba nuestro, los satélites de órbita baja están, si, si, los pudiéramos ver, están moviéndose todo el tiempo. Entonces ahí o hay una antena que se mueve y o hay antenas que eh, se llaman phase shift array, que lo que hacen es que, uh, electrónicamente pueden ir acomodándose compensando las fases para que eh, tengan la, ganancia que tienen que tener a medida que se va moviendo el satélite. La antena en ese caso puede ser plana, puesta siempre en el mismo lugar y electrónicamente va consiguiendo ese de seguir al satélite. Cuando el satélite se fue, va, agarra el otro. De esa manera, aunque el satélite se mueva, porque está muy bajo, la antena compensa esa makes up for that mobility electronically. Esto, como decía antes, se intentó varias veces. No si recuerdan en los 90, eh, eh, Global intentaron, uh, largaron satélites y por diferentes razones el negocio no funcionó. El servicio um, funcionaba, no podía tener internet, móviles eran the internet, mobile devices were big bricks uh, pero Había Todavía las antenas no, no, eran tan buenas, era costoso producirlos, los, estos, llevar en tierra, largar los satélites, construir los satélites era costoso, largar los satélites, los cohetes para poner los satélites en órbita era, eran was era mucho más caro el servicio. Casi todas esas cosas en los últimos años se fueron solucionando. Ahora todo el tiempo salen cohetes al espacio, a, 52 satélites de Starlink, y están así uh, saliendo todo el tiempo. Y unos días uh, antes Starlink había mandado otro cohete con otras cosas, otras personas. Starlink has sent terminal de ómnibus. Ahora ese servicio es algo como un commodity. Mucho más and it eh, is accesible para la constelación poner, como le llaman los, los pájaros, o poner los satélites enormes. Those, uh, los CPEs ahora, the CPEs, el servicio Starlink, Starlink, el CPE sale 500 dólares. Uh, costs just 500 dollars or 600. pero although it's eh, expensive, no, no it's not 8,000 o, 10,000 or 10,000 as it was in the past. esas cosas saben so que ahora, you know that all those things, los intentos anteriores um, como negocio ah, fracasaron. Ahora parece que no van a fracasar, Ahora parece que va a ser una realidad. Y tener el satélite uh, a 500 kilómetros, 600 kilómetros, decenas de milisegundos, no son cientos de milisegundos. Y en muchas comparaciones que han hecho de, servicio, a veces es menor el delay, es menor la latencia por la constelación, por, por los satélites estos, que por los caminos que tienen que ir de fibra, pasando por muchos routers, digamos, recorridos de fibra que van por carreteras, que uh, eh, uh, tienen muchos más kilómetros. A veces la, uh, curiosidad que a veces hasta le, ganan a una red terrestre cuando tienen que pasar por varios proveedores. Entonces, um, en, en algunas situaciones raras, pero, pero hasta termina funcionando mejor que red hay que prestar atención porque al tener la red en el espacio, las uh, oportunidades, tener costos bajos para desplegar esa red en el espacio, las oportunidades Internet parecen actualizado eh, muy recientemente, hoy a la mañana, y eso son todos los ah, satélites que están ahora dando vueltas. Por supuesto, no solamente son los, mm, los, los que usan para Internet, hay uh, internet satellites and many more for different purposes altura, entre 500, y range 500 to 1000 meters. Um, I think that it's, um, so cualquier cosa sobre me anything about satellites. cosas bien técnicas, que yo conozco a alguien en la audiencia que sabe mucho sobre eso. Eh, que, Gustavo Mercado, Gustavo and he's already launched his trans satellites. He's going to be Entonces, able to answer everything. Eh, so first, because of the opportunities we see. no veo I don't see timer, any timers. Me, Can somebody give me a hint of how bueno, much las oportunidades. Obviamente para los consumidores finales de un servicio que sea no muy costoso y, eh, que funcione bien, es muy uh, obvio para todos ah, esos centros comunitarios, bibliotecas, puntos uh, de internet, telecentros que tenemos en nuestra región, que a veces los pequeños pueblos o las comunidades no tienen acceso a internet, pero van a la iglesia o van al telecentro, uh, van a la, biblioteca o a la escuela, eso es una fantástica solución porque un Estado o, los mismos uh, vecinos en la red comunitaria pueden pagar el servicio y dar conectividad muy fácil, algo que antes easily. Something that in the past would cost $1,000 a month, now it will cost 100. So it's a super opportunity. And it, it adds the possibilities of having connections and eh, service. adicional a lo que In tenemos ahora, ¿no? Es, so it's wonderful uh, bueno, uh, eh, todavía no son sostenibles estas empresas, no sabemos si se va a que se, mantener, eh, sería bueno que sea accesible, no porque está subsidiado y quieren romper el mercado, porque no generar más uh, expectativas solo para ser primeros y ocupar lugar el espacio, organizations be the eh, first relacionado con eso, related to that, eh, como comunidad internacional está atentos a que puede haber o, o, que debería haber muchos otros casos de éxito como el de Starlink para que haya competencia like no monopolicen el, el espacio so, so y Ah, estar atentos a los casos donde es la solución para todos los problemas y eh, rápidamente uh, se, eh, digan estos servicios y a veces se afectan cosas por actuar rápidamente. Eh, hay uh, muchas discusiones en temas de, uh, de regulación, eh, porque como es nuevo, están todavía acordándose mm, en internacional las cosas y para satélites muchas cosas, o casi todas las cosas se hacen en UIT, pero el miembro de UIT at the entonces el ITU, tiene que negociar su estado, so que es el que después lo representa en la entonces eh, termina, that represent them in the ITU, los problemas geopolíticos ahí, porque es, arise, eh, because ITU es una global organization, and the decisions are made by governments. gobiernos, ¿no? Eh, los temas de espectro también son un problema en la actualmente, hay que estar, eh, atentos quienes trabajen en gobiernos o colaboren con gobiernos, sean consultores de gobiernos, por un lado, eh, ayudarlos a, tomar decisiones que permitan aprovecharlos, pero por otro lado, eh, estar seguros uh, que estos uh, operadores van cumpliendo con, con las regulaciones, procesos de cada país, hay que estar muy atentos a la responsabilidad que tienen, las empresas por todo lo que están tirando al espacio y que en algún momento hay que comenzarlo, hay que apagarlo, uh, hay que correrlo, a dónde van todas esa basura espacial, eh, que la saquen de órbita pero de una forma coordinada para que no afecte a los astrónomos, a todos los otros que quieren usar esas órbitas. como decía, coordinar bien eh, el uso del espectro, um, porque aunque servicio global que está pasando por cada país es la autoridad de ese país. además de tener esa coordinación global, tiene que arreglar en cada país el uso de la uh, eh, a nivel de, tecnología, eh, ahora muy buenas noticias. Sin embargo, sería bueno por ejemplo, en, la parte de interoperabilidad y estándares abiertos sean respetuosos, eh, si es posible compartir infraestructura de alguna forma que sean abiertos sus, redes y eventualmente tal vez eh, están hablando hasta de algún tipo de ruteo entre, entre órbitas. Yo no lo mencioné, pero ya están haciendo ruteo entre satélites, usando láser, en lugares, estos servicios bajan del satélite come down from the satellite where I connect to the gateway that is under the same cone and embargo, hay lugares However, there are places where Antarctica or Falklands where there are no close gateways. And now they already have the possibility of having a laser connection to reach the gateway that is closer. So little by little they start forming a network. Until now, they didn't. Y bueno, los, so, los temas de privacidad y seguridad estamos siempre preocupados en ISOC, y hay muchas eh, incertidumbres, ¿no? Entonces, eh, para eso so es este paper. Como hay muchas incertidumbres, todos estamos aprendiendo y siguiéndolo con curiosidad, pero a la vez vemos que impacta en muchísimas cosas, en regulación, en técnicos, en coordinación entre las empresas, hay que estar atentos a que no se forme un uh, uh, monopolio, un monopolio, eh, es que um, nos interesa que eh, uh, más gente conozca sobre esto que está ocurriendo y que se um, acerquen a eso. si uh, tienen comentarios o, alguna uh, posición. Uh, otro em, esto lo voy a pasar muy rápido, hicimos el análisis de impacto, usamos una herramienta que desarrollamos en ISO, que, que le IWN, que es a las características críticas de, Internet, tratamos de ver cómo um, afectan las cosas. No, lo voy a pasar ahora, no lo voy a explicar porque quiero dedicar tiempo a las preguntas, creo que I, I don't think sí, I'm going to show it now. Yes, it's time for questions. so, with the assistance Gustavo, of my friend Gustavo, I'm going to answer the questions we have. Buenas tardes, Wesley de Paraguay. Muy buena presentación, eh, Christian. Una pregunta de punto de vista de, de Sabemos que la mayoría de los ISPs obviamente tienen trabajado para la inclusión digital en los países de nuestra región. Entonces, ¿crees tú, bajo el punto de vista de ISO uh, que esa clase satélite de baja órbita pueda así dar una uh, flexibilidad para que las personas que todavía no puedan ser conectadas, sabemos que we know that it's very difficult in some distant places where they don't have fiber optic. Do you think that would be the solution? That would be the first question. And the next, in an imaginary uh, um, eh, situation, a hypothetical situation, if a country bans the use of those satellites, how would ISOC act in that case? I will start with the second question. well, actually, we don't act in ni a favor in ni en contra de los países. vis responsabilidad es con Internet. Entonces, no, no vamos a tomar posición so hay un problema geopolítico. Ni siquiera position posición when there's a geopolitical eh, problem, not even when uh, thinking of the convenience of promoting a technology Nosotros vemos que es algo que es disruptivo y lo vemos con atención eh, porque, por ejemplo, uh, para conectar a los no conectados en esos lugares uh, aislados, ISPs, that can't try so hard to reach everywhere, this seems to be a simple solution. Maybe for such isolated. pero para un ISP tal vez pueden encontrar la forma de aprovecharlo y compartirlo. Uh, ahí Ah, so their creativity of small ISPs, they, they, can use this no it would be a fantastic que, tool. Que, I don't want el the message to be eh, ISOC apoya ISOC support de satellites órbita orbit satellites because no, they are good no es for this or for es un tema that. que uh, nos This has Pero an impact and we are concerned about it, but we see those opportunities that you mentioned in your first question. Olá, Douglas. Hello, I'm Douglas. É, eu, eu, eu, eu, vou fazer uma pergunta que, na verdade, é mais I'm uma provocação para é reflexão. Question, which in fact é, is more like, a, ah, se eu não me engano, uh, expirou em 2020, uh, final de 2020, uma draft de RFC aonde então, ela é acabou se inspirando ah, porque ela focava em roteamento baseado em performance, latência, perda de pacote, e, ou seja, é um complemento para o BGP para que a gente eh, pudesse fazer isso. Na minha cabeça, isso tem tudo a ver, porque, porque vai chegar no ponto em que vai você vai sair do, de, da Venezuela para chegar em Miami, vai ser mais fácil que você vá por satélite mais rápido, mas vai ter uma limitação de então, rapidly como, será que nós estamos... eu, eu sinceramente, não me sinto preparado so, para lidar com esse tipo de roteamento, mesmo IP de origem, mesmo IP destino, protocolo diferente, indo por aqui, indo por lá. É, esse é um ponto. E complementarmente a isso, temos um negócio chamado Software eh, Defined One, ou que cada um de nós tem no bolso é, uma pecinha que vai ter que escolher se vai pelo é, satélite ou se vai pela rede de celular. E também me uh, assusta um pouco isso do ponto de vista técnico, quanto isso vai ser complicado. Eh, no hay no solo solo pergunta, de só uma Voy a otra vez la segunda primero. Puede ser complicado, pero es un, tema complicado para la definición de los protocolos y la solución técnica que se hace en el IETF y eh, le encontrarán solución a esos desafíos Con respecto a la primera pregunta, ese grupo de trabajo que, se eh, continuó, hubo un... Em, un BOF eh, en el IETF anterior que se está creando e ahora un grupo de trabajo, creo TSB, que justamente retoma ese problema de una red en, la que los enlaces desaparecen y aparecen, como es el caso de los LEOs, o va a ser el caso con 5G y los autos se van conectando y desconectando. vuelve a ser una eh, necesidad solucionar el problema de, una red que va cambiando todo el tiempo. Eh, había desaparecido con la fibra, pero ahora vuelve y ese grupo de trabajo está ahora justamente armando el charter y, es un muy buen momento para meterse en la lista y proponer casos si es que falta alguno. no recuerdo exactamente el nombre del grupo, es algo parecido a TSB. E, si no, mira los BOFs you can look at the previous BOFs, the BOFs. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Para Cristian. Any more questions for Christian in the room virtual? no, Nada más. Bien, perfecto. Okay, Cristian, muchísimas gracias. Un aplauso para él. A big round of applause.